Wewe mimi kwenye kiti chako sikai, nimeshajikaa basi. Sasa ah. mimi mtu nakubembeleza, utafikiri nabembeleza malaika bwana. Kwa hiyo sio malaika. Ah, malaika wa moyo. Kwa sio malaika usingekuja hapa. kuleta. Ah, na kwa kweli siku hizi umeninyosa. Yaani hata nyumbani sikai. Mteule rafiki yangu mteule. Ile gari ile gari ulionunua. Hey, nikute mwanamke yoyote yule anajipendekeza kwako. Hey, utajua gari ni ya familia au gari ni ya wanawake? Wewe Pale nyewe wanaume waga mnahesabika? Unajua saa zingine bana, yani maisha haya yanakuwa sijui yanafurudikaje. Yani mimi kabisa ni wakuacha mambo yangu na kufata tu wewe kila siku. Tuondoke kwani umeelewa? Ah, yameisha basi. Sasa tunafanyaje? Tunatoka au? Ah, ah. Tayari. Eh, hey, bwana. Nilikuwa kwenye msiba wa harusi ndo ninakuja nipo <laughs> nipo kwa nteule. <laughs> eh, mambo yameisha ingiliwa. Eh, tupo bwana, tupo tupo tupo eh, yakuta meakuta. Unajua kuna wafanya biashara na wachuuzi, sisi wajasiriamali waache wafanye biashara biashara zao zijulikane nje na ndani ya eh, hakuna siri dunia hii bana. gonga eh, tutajifunza kuhusu biashara zao hizo, lakini sisi hapana, bora tuuze kidogo, lakini maisha yabaki. Eh, eh, kwani naongelea kwa hapa mimi, eh, sinaongelea eh. mdomo. Kwani mate nitokea wapi? Halo Eh, kuna wafanyabiashara <laughs> na wachuuzi. Sisi sisi wachuuzi, wafanyabiashara ndio hao wanajulikana sasa. Bana, tulia basi watu na sisi zetu bwana. Wewe. Unajua unajua kama watu wanapendana, wape fursa. Yaani sisi tukikaa tu hivi kabla hatujapanga ya kwetu, wewe huyu <laughs> hapa. Mapenzi ya bongo kuna kupendana, <laughs> watu wanapenda hela. Bongo bali za siku mbili mtatu hivi. Ah, nishukuru Mungu bana, ana watu wazima, sisi na anatuacha. Mm-hmm. Kwa kweli, yani maisha haya <laughs> unajua, kila kitu kina muda na wakati, na ikifika muda basi <laughs> itaonekana tu palipokuwa na mboga. Marage ni mboga au pengine hivi. Nitaka kusahau bwana, huyu jamaa Salobalo yule yule mwaya yule mweupe mweupe hivi yupo <laughs> yupo, yani kuambia sasa, huyo ndugu yangu Shwari. Mm. Unajua yule mimi kwao ni itojo. Mm. Mimi kwetu ni huku nani huku Busaizi ndugu yangu huyo sijui sijui. Kwa kabila moja mnasema mnaishi pamoja. Kuna yaani vitu vingine. Yupo lakini. Wewe unanijua. Yupo lakini hmm. Hmm? sasa anaishi kwa mashaka. Wewe. Wewe acha tu. Anaishi anaishi kwa mashaka. yana anaishi kwa mashaka kabisa yule. Sijui nifanyeje. udogo yani udogo wa kulazimisha. Ukisikia mtu ana hela ndio unasema ndugu yako. Yaani Hamna vya hela. Ndugu eh. yangu Sharubari wa Kiaya yule Ntoronyonyo. Sasa hivi anaishi kwa mashaka aishi kwa mashaka kwa vipi? Yaani kwa lipi aishi kwa mashaka? Kwa kweli hata hata mimi hapa nyingine kila mtu na mipango yake. Uishi kwamba wewe ukae umfikiri mtu. Ukimaliza basi mtaniambia alafu tupange ya kuondoka eti. Hapo. Anazungumzia mtu kati yeye mwenyewe maisha ya kwako bado na e, yaani hayajulikani mbele wala nyuma. Si yeye. Sasa anaishi kwa mashaka. Jambo baba. Eh, salama kaka, niambie. Mm. Shwari? Ah. Eti. Hey. Eh. Kwema huko? Yeah, kuko bie kabisa. Unamweleza ukweli tu, hakuna cha kwema wala kwa si kwema. Wewe tu mwambie ukweli binadamu. Unapomwacha huyu anaondoka kile anajua kwamba yeye yupo sahihi, kumbe anafanya jambo la ajabu. Wewe ni mtoto kiume. Wewe unatumia akili. Yaani ukisikia hesabu ya kujumlisha na uweka nayo kutoa, unafikiri akili. Ndevu si mchicha, huu ni ukubwa huu. Wewe unaishi na mtu kwako ukatia na familia. Yaani aache kukaa na familia yake unanishawishi aje kukaa kwako uvivu akutafuta huo. Ujinga wewe. Kumbe Bongo na mada nyingi. Na mada nyingi nini? Na huyu na mada tayari. Wewe mashaka utaishia hivyo. Yaani unanisaidia mtu kati kwako wewe. Watu kwa nyumba inauliza ni uwe si uwe. Huo huo ni huo ni yaani wewe unajisoma kabisa huo unaelewa. Sasa nyewe kama mlikuwa na ugomvi wenu. Hakuna wewe una tabia mbaya wewe mtoto wa kiume lakini una tabia ya kike. Uweze kunchukua mtu ana familia yake, unanishawishi anakuja kutaka huyu jamaa. Uvivu wa kutafuta, hujui nini wewe? yui kabisa. Hujui wewe unaleta ukoma. Wewe unaleta ukongo hapa. Wewe uko yaani mtu hapo, wewe unafiki, wewe unafiki wewe. Namuna gani wewe? Wewe unafiki umesema kwamba wewe anaishi kwa mashaka. Anakuja mashaka baada ya kueleza ukweli. Yule baba ana familia. Wewe mimi nimeshamwongelea huyu baba. Papa mie. Wewe kwa sababu nimeshamwongelea huyu baba. Ukumwongelea nini? Wewe umesema kwamba anaishi kwa anaishi kwa mashaka. Mashaka ni huyu. Baada ya kumweleza ukweli, huo ni uvivu Mimi nimemsema huyu kaka jamani. Hapo hapo kwenye nesti wewe. Wewe papa kuya. Habari si. Acha. Papa kuya. Wewe eh, Niambie kaka. Salama za wewe. Vipi? yupo? Eh, yupo. Eh, na mama. Nyakaitojo yupo? Eh, yupo. Siku hizi kuoni. Eh, <laughs> eh, binadamu. bishara. Eh. Ah, eh, binadamu. Mzee mananasi. Binadamu. Mzee Ametisha. Binadamu. Binadamu ajabu sana. Tupo. Mambo yanaenda huko. Watu wa ajabu sana. Mambo yaendi kabisa. Eh, kama unaishi kwa watu huwezi kwenda kokote. Unatumia watu kuishi kwa watu. Njoo niko hapa. Mukuru. Yeah. Ndanga nini? Eh, ninge ninge malamu. Mwasi kitoko. Eh eh eh. Mobali ya nangai. Baba ko bien sana. Mimi niko bien. Ndio maana tu wote. Bishuba. Eh, niko bien. Baze. Eh? Ah. Baze ba. Mimi sifanyi kazi na wajinga. Mimi si mtu wa kupenda vitu vya usirahisi. Wewe baba wa familia wewe. Haiko mtu ya sawa. Yaani una maponi wewe kuja kuishi kwa mashaka kweli wewe baba wewe na ndevu hizo. Yaani utasema imamu anziketi. Yaani kweli wewe. Unashindwa kujiendesha wewe mwenyewe maisha. Hataki. Yaani wewe kwa nyumbani kwako kuacha familia kuja kuishi kwa mashaka. Kivipi? Tuishi kwa uchi. Nani? Si huyu mama kasema kwamba umehama kwako eh. unaishi kwa mashaka. Yaani kwa kweli familia <laughs> unaiacha. Wewe mbise eh. uniache sawa? Kana Yanga yako mimi ni Simba. Mimi sio mbise. Mbise uniache uniache. Mmepigwa kidogo na Waarabu huko mnalingalinga. Sisi ni Simba. Eh, Unamuongelea nani huyo? Huyo nani? Huyo sio bise, bise. Atajua yeye. Maarufu kama mteule. Atajua yeye huko na jirani wake. Unaongea naye? Yaani usiongee na mteule, mteule ni yaani hiyo ni kazi nyingine. Tuachane na hiyo. Wewe unasemaje? Eh? Eh, kwamba unaishi kwa unaishi kwa mashaka kwa kweli wewe umri wako wote. Hemu Huyu mimi na familia unaishi na familia yako kuja kuishi kwa mashaka. Tulia basi. Kwa ajili Kongo ndio maana Watanzania tunazalaulika. Wewe tulia. Unakwenda kuishi kwa Kongo unashindwa kujiendesha wewe na familia yako. Tulia basi. Unaishi kwa mashaka wewe. Tulia basi. Mashaka si huyu. Wewe naye useme kweli tu. Mimi huyu hivi wewe huko naishi kwa nyumba yangu naanzaje kwamba ulifanyeje wewe papa iko mtu ana namna gani wewe uchaje kwa hebu mfafanulie basi kuna samaki wengi ukiniita wewe gogo unasema mimi nimesema hapa mimi wewe bora ungeniita ungeniita pweza kuliko kuniita papa mimi wewe gogo unasema nimesemaje mimi nimesemaje ujesema kwamba huyu anaishi kwa mashaka mimi nimesema shaka na mashaka si huyu na Charles si huyu Kwa kangu Charles mimi sasa hivi ninamuelewa vizuri anaishi kwa mashaka Mashaka amekuja unasema kwamba aishi kwa Mashaka. Unajua mimi na unijua namaanisha nini? Unamaanisha nini? Sana lelewa. Wala mimi kaka yangu ni wa kwenda kuishi kwa mtu. Analelewa unaishi kwa Mashaka. <laughs> Baba na ndevu. Mimi nimesema neno analelewa huyu kaka. Ndio ulivyosema umesema kwamba anaishi kwa Mashaka sasa analelewa. Kwa taarifa yako sisi wa haya hatuna hatuna nani uzembe wa kuishi kwa mtu. Eh, hamna uzembe na lakini na nyinyi wa haya mna matatizo tunakuta kitu kinatokea. kuhusu. Ni kwa taarifa yako mimi yaani nimefika. Huyu si ni rafiki yangu Bongo akaja akasaka, akamwambia akaniuliza, Sharo yupo Sharo huyu hapa, sema yupo, anaishi kwa mashaka. Shemeji yako ndo akaniuliza, hmm. shemeji yangu Sharo yupo eh, sija kuona. Sema kweli, sema kweli Ndugu yangu, lakini eh, anaishi kwa mashaka. Wewe kulelewa wewe Iko. Sasa wewe ngoja, hiyo kuishi kwa masaka umejua huyu anaishi kwa huyu. Ah, unauliza, yani unauliza makosa polisi. Waacha kuwa wewe jina lako na au jina lake nani? Ah, wewe jina lako nani? Mimi niko mashaka papa eh, mkongo. Sasa mashaka. Anaishi kwa mashaka. Wewe unaishi kwa mashaka. Kwenda huko. Kwenda wapi wewe? Umekurupuka. Wewe si kolomeo nini? yetu hilo. nini sasa? Nini? Nini? Wewe elewa Kiswahili bwana. Wewe ndani huyu, wewe uliza wewe. Wewe huko unasema hii mtu iko inaishi kwangu. Inaishi huyo ndio ameongea. Hapana, mimi niko naishi na madame pamoja na na nani pamoja na watoto yangu. Wewe yote unasema hivi. Sawa kakangu. Wewe sema kweli. Naomba unisamee. Nisikuwa na Acha kulelewa. Ah, yani unajua kabisa siku hizi Sharo wewe unaishi kwa mashaka. Kabisa. Kabisa naishi kwa mashaka. Hiyo ni kweli kabisa. Tulia sasa usikie maneno. Mimi naishi kwa mashaka. Ameshakubali kusema naishi kwa mashaka. Unasema mashaka huyu. Hai. Na wewe naomba unielewe. Unakula milo mingapi pale? Sawa. Maki. Wewe mwelewa bwana. Sikiliza. Ah. Sikiliza. Sawa. Naomba tuheshimiane. Kwa nini? Unalelewa hapo ni kuheshimu. Sikiliza vizuri mimi naishi kwa mashaka na mashaka yangu yamenitia hasara kubwa sana. Umeelewa? Mimi kabisa, nisikilize wewe, nisikilize vizuri, sawa? Mimi nafuamilia na mimi nategemea umeme. Umeme katika kila siku, umeelewa? Nisikilize vizuri wewe, kazi zangu ni za fundi TV na natengeneza TV. Umeme katika kila siku, watu wanakuja kunifuata makazi nani kwenye ofisi yangu, nitazidi kukaa kwa mashaka. Ah, yani kumbe wewe umemaanisha kwamba hey. Eh. Unahisi kwa wasiwasi. Kwa wasiwasi. Eh. Ah. Umeona huko ungao. Yani mlishindwa mtu kwanza kwanza mlishindwa kulisema maneno ya wasiwasi mpaka mseme mashaka. Yaani kitu kingine. Mmeishiwa nyinyi. Kakaangu anaishi kwa mashaka kwa sababu gani? Eh. Umeme tokea uanze kuwa wa mgao. Eh. Alikuwa na mfugo wake pale kuku. Wameiba. Wameiba zote. Yaani ah, mpaka mkoko. umeme kumbe wewe hujatoa sadaka. Mwaka nzima unauza kwa Gonga kubali umekurupuka. Wewe umekurupuka wewe. umekurupuka. Eh. Mimi naishi kwa mashaka sababu kuna watu wengi wana TV zao na watengenezea pale Nyamanoro. Sasa uache ubadili ukaenda kulima. pata unaangalia biashara ya umeme tu. Unaona? Wewe nenda na ah. na microwave. Basi wewe umekurupuka. Halo, tupiseni basi. Sisi tulikuwa na mada yetu. Hii mtu hii. Unaona huyu Ongea naye. Shika. Eh, Shika. Si janga mwenzako. Eh, Umesikia wafanya biashara na wajasiriamali, wafanya biashara wanajulikana sasa dunia nzima huko. Eh, wote wanaonekana wafanya biashara. Eh. Sisi tunauza magodoro. Sisi tunauza magodoro tu lakini eh, Warabuni huko mambo. Halo, nendeni yaani basi jamani, tuacheni, tuko njoo. Ukija kwetu Kongo weye tutakutanika simu za Simba usikome, tutakutanika huko teure hanga wangu yaani mambo umeme ah, ah, ah, sasa wewe unajua ma, mambo mengi. Ah, sasa wewe. Unaona jinsi tulitoka mimi nikashindwa kunywa ile juisi ya moto. Mimi napendaga juice zile za bani. Kwani lazima mtu kwa mema mngekuwa mnaenda na koroboi. Tuache tuongee kifamilia jamani. Sasa kita tutaongeaje? Kama nyinyi mliwahi kufika, si wa kwanza kuondoka, mimi nimefika. Na Alafu serikali wamesema watu bilioni 800 katika sensa na yule kahesabiwa. Kweli jamani kweli. Si hasara ya dunia. Hata wewe mwenyewe. Nani? Ni wewe. Nendeni sasa muda unakwenda huko. Na sisi hatuendi bana. Sisi ndio kijue chetu hapa. Chumba namba ngapi? Halo, tuheshimiane sawa? Na wewe ukifika yani kule unaonekana umeleta mwanafunzi. <laughs> Yaani wewe baba wewe unaongoza na huyu nakwenda nyumba ya wageni inaonekana umechukua mtoto. Bonga litakupiga. Umpige nani wewe? Wewe. Mungu mwenyewe amekupiga umri huo unasikiliza kupiga. Baba baba. Yaani baba unaacha familia yako kuja kuchukua haka. Hivi wewe una akili wewe. Yaani ufikiri ujiongeze kwa urefu ulio nao na haka. Nakwambia hivi mapenzi sio kiatu mpaka ufae namba saba. Yanaanguka popote. Wewe niache bwana na unene ulionao ukienda kliniki unaonekana una ujauzito. Halo, hivi unajua wewe usitaki kuniletea mchesa yako eh? Futui ndiyo ni futuhi